हेलो और welcome friends C plus plus सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है और यहां से इसको पहले सेव कर लेता हूं तो यहां फाइल पे चलता हूं और यहां पर इसको मैं सेव करता हूं M A T R I C S matrix dot और यहाँ पे C++ के जो फाइल की एक्सटेंशन होती है वो डॉट .cpp होती है तो डॉट .cpp लगा दिया हमने और यहाँ पर डेस्कटॉप पे इसको कर दिया है सेव तो ये अब सेव हो गया यहाँ पे नेम स्पेसेस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ किया है मैंने और जैसा कि आप जानते हैं कि मैट वन बनाया मैंने जिसमें पहली जो मैट्रिक्स की वैल्यूज़ हैं वो ऐड होंगी और मैट टू बनाया मैंने इसमें दूसरी वैल्यूज ऐड होंगी और यहाँ पर लूप चलाने के लिए दो वेरिएबल्स एक्स्ट्रा बनाया मैंने आई और जे और तीसरे में इन दोनों का जो एडिशन सेक्शन है वो स्टोर होगा तो ये कुल मिलाकर के हमने बना दिया है अब यहाँ से इसको कंपाइल करवाता हूँ तो अगर कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में तो सक्सेसफुली प्रोग्राम भी कंपाइल्ड हो जाएगा और कंपाइल्ड होने के बाद इसको रन करवाने की बारी है तो चलिए यहाँ से इसको करवा लेते हैं रन तो एक बार रन करवाते हैं इसको देखते हैं क्या आता है तो ये लिखा हुआ आ रहा है enter elements of first matrix तो पहले मैट्रिक्स का एलिमेंट ऐड करते हैं यहाँ फोर ऐड किया सिक्स ऐड किया सेवन सेवन फिफ्टी सिक्स और फिर यहाँ पे 78 फिर यहाँ पे 67 फिर यहाँ पे 89 फिर यहाँ पे हमने ऐड किया 78 अब यहाँ पे देखिए कुल मिलाकर के नाइन वैल्यूज़ हमने एंटर कराई हैं अब यहाँ पर दूसरे मेट्रिक्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर तीसरी वैल्यू चौथी वैल्यू पाँचवीं छठवीं सातवीं आठवीं और एक और वैल्यू हमें देनी है नौवीं तो बस अब इन तीनों का मैट्रिसेस का यहाँ पे सम होके आया हुआ है आप देख सकते हैं एक एक बार प्रोग्राम फिर से दिखाता हूँ ये देखिए यहाँ पर मैंने हेडर फाइल है और फिर यहाँ पे नेम स्पेसिस का कॉन्सेप्ट यूज किया है और फिर तीनों यहाँ पे वेरिएबल्स का हमने बनाया है और यहाँ पे लूप लगाया है और ये कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए प्रोग्राम पूरा ये आपका पूरा प्रोग्राम है और सी आउट सीन इसके बारे में तो आपको पता है ही पहले से तो इस तरह से मैंने ये प्रोग्राम बनाया है और बनाने के बाद फिर जब इसको रन करवाया तो आपने देखा कि आउटपुट कुछ इस तरह का आया हमारे पास तो आप कोई भी नंबर एंटर कीजिए दो मैट्रिसेस का ये सम करके दे देगा ठीक है हाँ यहाँ पर मैंने यूज़ किया है इंटीज़र तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इंट यूज़ किया है तो आपको डेसिमल वैल्यूज़ नहीं एंटर करनी है आपको होल वैल्यू होल नंबर ही एंटर करना है ये बात ध्यान रखनी है ठीक है आई होप की बात समझ में आ गई होगी thank you for watching this video